あなたの心にいるハートはいというわけでね今月も電撃プレイステーションさんの紹介をする公式化試験中のいるハートことデンハートですでねあの今回はもう春ということで締めにね短歌を兼ねて進行していってほしいっていうことでねいやーなんかデジャブなんですけど って何でしたっけあの、願いましてはとかなんかそんな感じのやつでしたっけ大好きだプレイステーション電撃のからくれないに水くくるとは今週の表紙はこちら 相変わらずねかっこいい表紙でね、まあ、こういうゲームにねいるハートもいつか出たいなーって思いますいやいつもさなんかいろはとゲームで出てもこう雑魚アイテムかなんかお金アイテムなんでねあそして今週もネプテューヌさんの企画記事がありますじゃーん今回は OVA 超次元ゲームネプテューヌ いろいろと公開されておりますまあいろいろねこう謎めいているネプテューヌ OVA のこあんなことやこんなこともね、情報が出ますのでお楽しみにえー、ではここで一句出たいんだ OVA に出たいんだ 逆でいいから待ってますですてかあのイルハートアニメ映えすると思うんですよなんかこう食いしん坊キャラもいけるしこう動物の真似もできるしなんか食べ物とさ動物ってすごい人気あるらしいじゃないですか えーとでもって次はこちらじゃじゃじゃじゃ電撃ネプの回では先日行われた電撃ゲームフェスを通じて水野 P のこれまでの思い出話や意気込みが語られていたりメタリックで高級感あふれるス 欲しい OVA に出してほしい木の役でいいから待ってますですえっ、ー、とえっ、とえっ、とえっ、とああネプテューヌ令和になっても活躍し 先が気になる我羨ましなりいや結構さ即席の割に結構うまくいきましたよね今まあ、なんかさ前回といいやっぱりイルハートってこう俳句系得意だなって思いましたそして最後に期待のこちらじゃかじゃか がねいつもお世話になっているモルドワークスさんのインタビューを掲載イエーイいやこれはねあの正直ね一番ねイルハートの裏側をね書いた内容だと思うんですよなんか収録の時の裏話とかイルハートの誕生から今までのねこうなんか新しい側面での姿が見える感じになってると思うんで絶対ねイルハート えー、とね、最後のヒックは、うん、イルハートの秘密がたくさん載ってるよ。ウィキペディア載せといてね <laughs> まともかく今月もね、電撃プレイステーションイルハートのみんな イラハと本編でもねお話しした電撃ゲームフェス実は出させていただいたんですよいやーなんかねあの前説ってやつとあとあの場面転換コーナーとコーナーのさなんかまああの言ってしまえばバツなぎ的なやつだったんですけどでもねあのネプテューノのね声優 いう機会があったらぜひぜひまた出させていただき